au ushafika? Ah. Ushafika? Si ndio? Ah. Eh. Ha? Ha? Niangalie basi hiyo. Waenda wewe? Naja sasa hivi. Eh, ukikaa sana utapata tumeenda, usikae sana. Sikae. Ah, ah wenda sana. Ah, kupata kazi ni Hope you're doing good. It's your boy Keman Kilits, and currently we are in Mombasa, Kenya. And today I'm showing you one of the biggest markets in Kenya. Look at this. This is one of the biggest markets, not only in Mombasa, but in Kenya, Congo Air Market. So make sure you stay tuned as you enjoy this video. ameenda na huku leo leo, ameenda vipi? Straight sahi. Ah, mnaambia sio anaenda, sijui kwa nini, kwa nini, kwa mahindi, kwa takuonyesha tu Umeona customer wajua pale. Kama oh. kuuliza nimeenda. Ah. <laughs> Na customer mwingine pale nimemwona. Mm. Akule mzee hapo. Uh. Aha. Hata mama onge kwamba mtaita baa, lakini we ni abaa abaa kweli, mtaita mwenye uriki kweli, alikuwa ndako mahindi na mashuka kwanza mshango mendokani eh. Mwandine Mwasi eh? Eh, eh, Taita. tumbo, tumbo, kwa na nyuma, kuinama na inuko. kumpata, maana ni mtu wa watu. Twende hivi nipate tu, twende hivi. Umeona? Haya, ah, ah. umeonja ambao hapo hapo wale kule Tambio. This I gave it to you. These are, uh, we're using this guy to carry the stuff which you are buying here. Poa bosi wangu. Poa Unauliza ule mwenye hapa ni nyota hamsini wameuza

咱这屋来是干啥？ Mas ligado, meu Thank you.

kuona mwenyezo wao wana arada ah, sasa wametupotea ule pale ule ah, pale ah, una rada, nimekuogopa. Kwani soko ulisoma ah, hivi maua ya nini, nyumbani wote hao medium sinimia wana blend watengeza juice. Ah, leta zamia. Ah. It's not easy, man. Akunyalire. Ayamende. wanne kumi. Asema kulipa wanne kumi nne kumi tayari nana makastro wako nyumbani, ongea naye fresh, wajifanya Huyu hapa ndo nimemwogopa. Security tight. Yaani yeye tuende hivi aweke kwa neti. Kwani ngombe za? Wewe dogo. Amen. 아, 오늘 해요. tunatambaa kwa na chini na tumbo na kichwa kunuka kwa makopa, hizo shida zote zinatolewa na hii dawa ya amiba. Hii dawa ya amiba ni shilingi mia moja tu peke yake. Hii dawa ya amiba ni shilingi mia moja tu peke yake, na ثلاثة ثلاثة ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين

udah main naik أربعين أربعين أربعين أربعين Mbadala, mbadala, mbadala. Uh-uh. Ah, ah.

A marketing aongeze kwa wasikia mpaka na mkio basi mzungu wacha kwanza bosi aone We are going up. Ah, wow. Now this is one of the biggest market in Kenya. Wow. Look at this, man. It's so beautiful. Tufuata ah. nyuma. Ah, mimi niko nyuma tu. <laughs> Nimetulia. Ah. ah mama. Ah, gari yangu hii hapa. <laughs> kuna magari nyingi. Kazi kazi iko vipi huko? Huko. Maziko lakini mazee ni kuomba tu Mungu mazee akupatie. Hata mzee mwenyewe roho safi Mungu aliyejipa. Mtu mwingine anakunyimwa kazi. ng'ania Ah. <laughs> i Bye. So guys man, thank you so much for watching till the end. It's been your boy man came and kill it. So make sure you hit the like button. I'll catch you in my next one. kohari Yo.